حاسب الصديق يعمل حرب رونا وماشي عالدرب ارفع ايدك توبيك ارفع ايدك من على زفيرو يلا رونا وماشي عالدرب وينو حاسب يغورني حازم حازم ايه Something you got. عمر الاسلام يسوع إيه، عايز اعرف ترزية خمس حدود بعيوني الابي الابي شيء يلا يلا يلا يلا يلا مصاري مش راح يحل لو ما بتقدر الدنيا ما إلا صاحب رجب